art can be this platform where we can discuss about quite heavy topics without war and without, you know, guns. Maybe we can find some other solution that we can be who we want to be. El arte no es solo una herramienta para producir, eh, vender y comunicar eh, las obras de unos artistas, sino que es una herramienta de transformación social. Sirve para mucho más de lo que, de lo que creemos. Reivindica espacios, aglutina barrios, mueve a las personas. trying to like revive the art scene in Libya at the moment. There's a misunderstanding of what's happening now in Libya because the media only shows like the war and the civil war and everything, but they don't show the other sides, the cultural sides. Como el sistema capitalista que nos va aislando cada vez más, plantean esta parte de denuncia como, es la de Packard, la de la reflexión sobre todo. It's very popular to make a retreat and I as an artist I produce public retreats in different cities. Hemos hem proposat un programa on cada día cambiaremos la expo. Una pieza de audio, que es una relajación, que puedes estirarte y puedes relajarte. Un artista que trabaja con mármol. Lo presentamos ahora en primicia. Es un reflejo lo que está pasando acá de todo lo que está pasando en el resto del mundo. Apostan más para un arte que es más transgresor. Se respira una serenidad que se necesita para poder apreciar el arte. quality eh, De una manera muy positiva cómo ha evolucionado ¿no? y cómo sigue la feria cada año adelante con más fuerza y cada vez con más calidad. Lo hable el trabajo que ha hecho el equipo desde un principio. Creo que si están aquí todavía y están con más energía que nunca es porque se lo creen porque toman conciencia de su posición y lo que quieren es celebrarlo con todo el mundo. Felicidades a ellos por estos 10 años y que ojalá sean muchos más. Buenos días. Good morning. Sabah al khair. Buena tarde. Buena tarde. Buena noche. تصبحوا على خير. And good night. Buenas noches.